mae yna rybydd gan Gymdeithas yr Iaith heno bod deddf addysg Gymraeg yn gwbl hanfodol os ydy Llywodraeth Cymru yn mynd i gyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Wrth lansiau hymgyrch yn y Senedd heddiw, gobaith y mudiad ydy mae'r Gymraeg fydd y norm o ran addysg ar bob lefel hen amser. Wel, mae Mabli Siriol yn lefarydd y Gymdeithas ar addysg, croes ato ni. Ymlaen rwan at eich galwad chi am ddeddf addysg newid. Be'n union fydda'r ddeddf yna ni newid? Wel, be dyn ni eisiau gweld ydy symud tuag at system lle mae'r Gymraeg ydy'r norm, Gymraeg ydy cyfrwng addysg yn y lad hon. Ehm, mae'n gwbl glir i ni o edrych ar y dystiolaeth os ydy ni am gyrraedd y nod cenedlaethol hynny o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Wedi'n hanfodol bod ni'n newid sut ydy ni'n cynllunio addysg ar lefel genedlaethol a lleol er mwyn gwneud hynny. Felly bydda pob ysgol yng Nghymru yn ysgol Gymraeg dy- fydda hynny'n ddelfrydol yn yn yn yn y pen draw? Wel, mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau bod nhw'n cael gwared ar Gymraeg al iaith. Um, Dyna ni'n symud tuag at system lle fydd pob un disgybl yn dysgu Cymraeg ar un continuum. A bydden ni eisiau gweld ydy bod ni'n gyrru newid o fewn y system fel bod ysgolion yn darparu mwy a mwy o addysg nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond, ond lle mae'r athrawon i wneud hynny ac i ddilifro hynny? Wel, dyn ni'n gwybod bod na heriau mawr o ran cynllunio'r gweithlu a dyn ni'n galw ar y Llywodraeth i fod yn lot fwy chael geisio a rhoi cynllun clir at ei gilydd o ran y gweithlu sydd ei angen. Um, Mae'r cynllun dyn ni wedi cyhoeddi heddi yn amlyn allu nifer o bwyntiau mm. sydd angen ei wneud o ran y gweithlu. Ond mae, dyn ni wedi cael ymateb y Llywodraeth heno yn gryno, maen nhw'n deud, o mae'r curriculum uh, yn dod, mae hynny'n mynd i fod yn greiddiol i'r Gymraeg, a mae gennym ni fwrth cynghori sydd yn mynd i gynghori'r gweinidog ar gryfhau seilwaith addysg Gymraeg gyda chi wneud o hynny yn fyr? Wel, mae strategaeth y Llywodraeth yn dweud bod angen i 70% o blant fod mewn addysg Gymraeg erbyn i gan 50. Yn mwyn wneud hynny, mae angen i 2.5 yn fwy bob blwyddyn o cynnydd er mwyn cyrraedd hynny. Ar hyn o bryd, dim 0.5% sydd gyda ni. Mae'n glir bod y system resennol ddim yn gweithio bod angen newid. Mae bliseriol. Diolch yn fawr.